好，欢迎看到精彩五三九，天天开心。六月二十二号，昨天发生什么事情？台仔骗人啊！ <laughs> 哦，台仔就够坏，有够坏，有够坏！然后用我用我用给大家看哦。哦，请讲，摇头啦，摇头啦！来，我们来摇头什么？了？摇头一样，不是跳，不是唱摇头舞了哈。昨天哪夸掉不？来。 零一一六三一二三三九，二合中多少？才中六千个啦！才中六千个啦！上一期九千呐，衰退百分之五十啊！再上一期一万四啊！真正共假台啊，假假安尼啦！吼，共假台啊，共假假安尼啦！ 这板路算不算重洗？哦，老弟常刚讲，看我的节目，热牌你就会撞到球啊！嗨，阿若开冷牌嘞，而且无无我的死翘翘。所以昨天我也直接讲，十个全死，十个全死。哦，但是我们再接再厉，我们再接再厉，好不好？来，我们来现在看昨天的板路。 你看，开零一、一六、二三、三一，好，还有一个这个三九，哦，我来讲后啊，我们这样讲啊，吼，你有看过一零一连庄过的不？你有看过零一连庄过的不？没有，你有看过一一六连庄过的不？一更况更何况一六还是冷牌。 好，我再跟你讲一件事情。昨天的老爹的分析还是对的。老爹讲什么？正负加一，来零一三起正负加一，零四有机会，零一四起，所以零一有机会，有没有？有没有？好，一六四起，哎，多一起正负加一，但是它是连庄，我们我坦白讲，这没有这没有屁用。 再来嘞，请问一下三九，南大框三九二十二期、十一期、十一期，两期就马上蹦出来了。三一十期至少十八期蹦出来，有没有板路可言？有了二三呐，五宝接着加了哦，板路可言的。好了，我们不要灰心啊，我们不要灰心啊，我们再加油，我们再加油。 太彩，你可要注意！我讲你。好了，我们先来看包租婆这个。我告诉你哦，今天的所有的主力的牌哈，全部分散。为什么分散？就是大概半路两波。今天真的不像昨昨昨天的啊，五尾八尾啊，哈啊，那几尾几尾，大家都很集中的火力，今天拢无。 龙刷刷刷，所以今天有一件事情很重要。什么事情？今天哦，一定要来看老爹的台。晚上六点一定要看，因为坦白讲，现在是早上九点，我正在我正录影，但是我们打字幕大概花两三个小时，大概中午十一点十二点才会上去上去。目前的各大 F B、各大的热门的一些拍型都没有统一的东西。 你要等明灯，就等到，真的等到晚上六点了。好好，我们先来看包叔婆，他说一七二零，来我们来看一七，来加一七，一七叠加啊一七，哎，有板路一二一二一七，有没有啊？一七好二零，我真的觉得二零该了，板路重洗。 大家敢嘎嘎追，他一定会觉得说我没有在作弊。二零开始准备要丢出来了，我觉得二零大军开始准备，今天赶快先去买一零二零三零，今天赶快去买一零二零三零啊！哦，真的，好来看这个阿德一八三六哦，涨了一八。 逐个拢讲怎仪表有够水，仪表有够水诶。啊，你看，来个遮来啊！啊，所以今仔伊爸咧，老弟安怎看？免看，今仔伊爸判伊死刑。啊、我我起来，我起我起煞气死！昨昏伊爸逐个写个拼命叫，今仔伊爸安怎判伊死刑啊？伊爸判伊死刑啊？ 我直接判死刑了。好，下一个三六，来看三六。来看三，你好，哎呦，我 <laughs> 点到老爹的图。好来三六五七三七三七标准有没有？我往下拉，四加一有机会。好，三六不敢乱动，三六漂亮。哦，注记一下，三六漂亮。 三六可以，好，下一个陈建发，一九三二，啊，一九两七空一格，啊，七七十九，好，传言说开一六要带一九，开一六有一九一定要有机会跟着走，所以一九到底该不该删？先观望，先观望，好，来三二，我告诉你，三二不用问，我绝对北改攻他不出，为什么？ 二三一出有没有？三二通常都跟着几息就来。你看二三一出拉过来，好，三二在那附近开始就会跟着走，有没有？二三一出，三二就跟着走，三二是漂亮的，哦，三二是漂亮的，哦，三二是漂亮的，哦，好，再来二四三一来隶数。 二四在这里来，我们看二四九期啊，十六期来，上次之前的嘞，之前的记录没了哈。来，大家觉得二四有没有机会？大家觉得二四有没有机会？一尾带二四有呢，一带二四都机会很大呢。好，这个我不敢乱来。三一会不会连庄，兄弟们？三一会不会连庄？ 你再连装，我就他妈的说你作弊。三一，我把它写起来。怎么可能再连装？不可能，毛高林。然后那时候看老爹来讲不出牌都很激动，真的看到一些牌都觉得那个台仔在里面作弊的。弃西洋，直接弃西洋。好了，再下一个，举个例子，接着一口哦，一零一一。 举个例子啊，你杰的一零五啊，哈，我很想说你不出牌，但是呢，因为今天的二零，我觉得台才要放黑啊，他不放黑啊，没有，真的，他不放黑啊，真的是泰国贵拉是贵，那因为他二零放了，一零很容易跟着下来。那今天大家觉得今天一零二零三零会不会有机会？如果是我老爹，今天我我等一下。 好，我等下会进彩金行，叫小姐帮我打个一零二零三零加钱放着。我确实会让他放着了，但是他绝绝对不在牌型里面了。好，我们先来讲一一一加四级，有吧？好，阿哥来嘞，高级、冷级、十七级，一一会不会下？兄弟们，一一会不会下？我觉得不会啦。来做事情。 要果断哦！一八三一一，哎，我都把一字头给砍了，是不是啊？现在我去把一字口给砍了，是不是？好，下一个，今天坦白今天比较热一点的是七尾零七一七，等下会一堆人呢一直在问零七一七，很正常。来零七零七，昨天老爹就说不出了嘛，对不对？两期有没有抓不出了？有没有啊？抓不出了，所以呢，一出来之后零七不会出了。来零七不会出。 老爹说零七不会出了，哦，零七不会出了。啊，一七嘞，来我们来找一七。一七啊，你在倒位？在你家？来，一七哦，今天一七有水哦，你看。两级啊，两期呀，哈，拢拢有算到，都有算到，半路到，差不多都做到，所以一七，请安心服用哦，请安心服用了，哈。好了，下一个，这个。 今天好多一个号码，我讲给大家听，二四二六，我把这个特地拉出来给大家看，二四二六，今天很多人在问，哎，二四，二四九起的，二三出来带二四的机会高不高？不咋高，那为什么大家一直抓二四？我也觉得很奇怪，老爹看不懂的就直接给他写上去，好，二四，还写特别大。 我觉得二四没兴趣，好，好，今天呢，我必须这样讲。今天目前呢，到现在目前，真的主力没有抓出一个真正的很多很像以前就哇零八啦、一七啦什么的，就一大串，但是今天没有，所以今天的经典牌到底在哪里？不知道，但是今天会不会很早封牌？会。 啊，今天哪三组还是会封？一、二、二、三、三、一零、二零、三零，羊排的持续在封。但是我觉得，如果你要投资的话，一零二零三零机会会比较大。已经很久没有出，二零也养那么久了。昨天台彩给他咬着咬那么大的，咬的那么大一摊，还自由是开豹子通杀。所以我觉得他今天必须成露出诚意给大家看。 所以大家要观望，要仔细，好不好？好，还有一件事情，晚上晚上六点，我们不见不散，好，一起发财，好，好，拜拜。